Čau kluci, jak se vede? Tak se pochlupte, co jste dostali k Vánocům? My jsme Židi, takže Vánoce neslavíme. Místo toho máme Chanuku a tam se dárky nedávají. Takže táta je rád, že nám nemusí nic kupovat. To máte blbý, ale já na tom nejsem o nic líp. Táta mi zase koupil akční figurku z hvězdných válek a pak mi ji vzal, aby si s ní sám mohl hrát. Z hvězdných válek? To jako nějakýho Kylo Rena. To ne, to už je z těch nových hvězdných válek, po tom, co je začal točit Disney. To táta neuznává. A proč ne? Protože když je začali točit, řekli, že všechno ostatní, co do té doby bylo v knihách, videohrách a tak, už neplatí. Platí jenom filmy a nějaký dva seriály. To tátu naštvalo, takže všechno je od Disneyho bojkotuje. Můj táta je úplně stejný taky říká, že nový zákon je blbost, protože v něm Ježíš říká, že platí jen původní písmo a vůbec ne to, co pak zavedli židovský učitelové. A přesto se táta nepřenese. Ty dospěláci se někdy chovají jak děti. To je fakt. Mně ten Ježíš přijde docela fajn. Navíc, jako křesťani bychom mohli slavit Vánoce a dostal bych třeba i nějaký dárek. Jediná vánoční věc je u nás koncem prosince bramborový salát. A to jen proto, že je tou dobou vždycky ve slevě. Ten váš táta je ale žid. To teda jo. Tak co to bude dneska, děti? Vezmem si dva čokoládové koblíčky. Bohužel, koblíčky už jsou v pánu, ale měl bych tu pro vás moc dobrý jídáše. Yeah. yeah.